थोडासा हे करायचं हम्म। ओके बस आता नाही आलं part of the sky. They just oh. Kaso? Question. श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे इम्प्रेसिव है लेकिन महाराज का एक सबसे बढ़िया गुण जब से महाराज अभी यहाँ पर है तो ये पता चल रहा है कि महाराज की कंसिस्टेंसी जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कि कंसिस्टेंटली इतने सालों से 1971 में उनकी दीक्षा हुई है तब से लेके वो मॉर्निंग प्रोग्राम मिस नहीं किए और बिल्कुल एक वज्रासन में बैठ के मंदिर में आप सुबह रिजर्व करने के लिए आते होंगे तो तो वज्रासन में बैठ के दो घंटा एक जगह बैठ के महाराज जी जप करते हैं और एकदम डाउन टू अर्थ है तो इस प्रकार से मतलब शिल प्रोपत जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ा योगदान है वास्तव में ये नेतृत्व है नहीं तो हम लोग देखते हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति है उसके यूट्यूब में कितने फैन फॉलोअर्स है कैसा है उस प्रकार से हम आज लोगों को बड़ा मानते हैं लेकिन जो शुद्धता है व्यक्ति की वो शुद्धता व्यक्ति को बड़ा बनाती है वास्तव में और उनके गुरु के मिशन के लिए योगदान वो सबसे बड़ा योगदान होता है कि खुद के जीवन में उसको कंसिस्टेंटली करते रहना तो महाराज जी का खास करके ये योगदान है प्रूपा जी के मिशन के लिए और प्रूपा जी के टीचिंग्स के लिए बिल्कुल लॉयल है तो हम हमारा सौभाग्य है कि हमारे ग्रुप के लिए महाराज जी आज समय दे रहे हैं मैंने महाराज जी को अपने ग्रुप का परिचय भी कराया कि जय गौर हरिप्रभु के मार्गदर्शन में हमारा सारा ग्रुप जो है वो कार्य करता है और राधा कुंज बिल्डिंग का भी परिचय कराया कि किसे बहुत सारे काउंसलर्स यहाँ पे इस बिल्डिंग में जो है वो रहते हैं तो महाराज के चरण आज हमें इस बिल्डिंग में इस घरों में लगे और महाराज जी थोड़ा समय दे रहे हैं तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे महाराज जी का तीन बोर जो से हरिबोर बोलते हैं धन्यवाद महाराज ये Jagannath Baladev, Lord Baladev, Subhadra Maharani, as well as Sri Sri Gornitai and Srila Prabhupada and all the devotees. I'm very glad to have the opportunity to share a few words with you. यहाँ पे श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया गौरनीता श्री प्रभुपाद और सारे उपस्थित वैष्णव के बीच में कुछ कृष्ण के बारे में बोलने के लिए मुझे जो अवसर मिला हुआ है इससे मैं बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ It's a, a great pleasure for me to come here and see how nicely you have decorated the deities. यहाँ पर विग्रहों का इतने अच्छे से श्रृंगार किया गया है यही मन को लुभा रहा है And this is the first time I've ever seen the table decorated so wonderfully. यहाँ पे मैं जो टेबल है वो पहली बार देख रहा हूँ कि इतना सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया गया है It's really very well done. Must- बहुत सुंदर किया गया है इसका श्रृंगार मसाज वेरी कलरफुल आर्टिस्टिक बहुत ही रंगीन है अलग अलग विभिन्न प्रकार के पुष्प यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं और बिल्कुल कला कुसर के साथ इसे बनाया गया है किसने बनाया है कौन बनाया है so, Manjari Mata ji she has made those two mataji's have Very nice, wonderful, wonderful service. So we can see here how nice the home becomes when we use it for the service of Lord Krishna. जब हम हमारे घर को अ, भगवान की सेवा के लिए इस प्रकार से प्रयोग करते हैं तो वो एक मंदिर ही बन जाता है In Srimad Bhagavatam, Prahlad Maharaj was talking to his demoniac father and telling his father he should leave home. श्रीमद भागवत के सातवें स्कंद में प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु को बताते हैं कि आपको घर छोड़ के जाना चाहिए Prahlad told his father, your home is like the blind well. You're in the blind well. You better go to the forest. प्रहलाद महाराज अपने आसुरी पिता से हमेशा कहते थे कि आप अंधे कुएं में हैं आपको वन में जाना चाहिए But Srila Bhaktivinoda Thakur, he was a householder and he had a large family. he didn't have, he didn't go to the forest. श्रील भक्तिवदन ठाकुर उनका भी बड़ा परिवार था वो भी गृहस्थ थे लेकिन वो इस प्रकार से कभी जंगल में नहीं गए And he tells us the beauty of household life. He says, "Ye dina grehe bhajana deke grehe te goloka bhaya." That when I worship the deities in my home, my home becomes goloka, the spiritual world. भक्तिवरण ठाकुर बताते हैं इस भजन के माध्यम से कि जिस दिन मैं घर में विग्रहों को देखता हूँ और इस प्रकार से कीर्तन करता हुआ देखता हूँ तो मुझे घर जो है वो गोलोक ही नजर आता है So this is how to uh, spiritualize the home. You bring the deities, you have the deities in the home, you worship the deity, and in this way the home becomes as good as the spiritual world. इस प्रकार से विग्रहों की सेवा करने के माध्यम से घर जो है वो आध्यात्मिक हम उसे बना रहे हैं और ये आध्यात्मिक संसार से अभिन्न रह जाता है We know sometimes people in family life feel that oh it's so difficult in this family life I need to get away I need to escape. कई बार जो है वो पारिवारिक जीवन को इस प्रकार से माना जाता है कि उसकी भर्सना की जाती है और उससे बाहर निकलना चाहिए ऐसा कहा जाता है Lord Chaitanya went to Kurmakshetra, Kurmakshetra, and in Kurmakshetra, a Brahmana brought him to his home and honored him just like you honored me tonight. महाप्रभु जब दक्षिण भारत में थे तो पूर्व ब्राह्मण के यहाँ पे गए थे तो वहाँ पर महाप्रभु का स्वागत उसी प्रकार से किया गया था जैसे आप लोगों ने मेरा अभी स्वागत किया है And when Chaitanya Mahaprabhu was going to leave, the Brahmana said to Lord Chaitanya, Chaitanya, I can no longer bear the pains of the material life, please, I want to come with you. चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ से निकल रहे थे तब वो ब्राह्मण महाप्रभु से कहता है और मिलता है और कहता है कि मैं अभी यहाँ पर जो दुख है उसको सहन नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे भी आपके साथ ले चलिए But Lord Chaitanya chastised him and said, don't speak like this again. चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें डांटा और कहा कि ऐसी बातें वापस नहीं करना And Lord Chaitanya gave him very important instructions. और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बहुत महत्वपूर्ण उपदेश प्रदान किए Lord Chaitanya told him, Wherever you go, whoever you meet, tell them about Krishna. And in this way you will become the spiritual teacher and save the world. चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें महत्वपूर्ण उपदेश ये दिया कि आप जहाँ भी जाएंगे जिससे भी मिलेंगे उन्हें भगवान के संदेश देना और उस प्रकार से आपका आध्यात्मिक जीवन हो सकता है so this is this is how we should understand household life that even though one may be in family life one still has a duty to become a spiritual teacher and to tell people about krishna इस प्रकार से हमें गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आध्यात्मिक गुरु के गुरु जिस प्रकार से है वो बनना चाहिए और लोगों को कृष्ण भावना भावी संदेश देते रहना चाहिए चैतन्य महाप्रभु met with Ramananda राय And Ramananda Rai was in family life, and Ramananda Rai was not born in a Brahmana family, but Chaitanya Mahaprabhu was born in the Brahmana family, and he was a sannyasi in the highest order of sannyas. चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में जब रामानंद राय से मिले थे तो रामानंद राय एक गृहस्थ थे और वो ब्राह्मण परिवार भी नहीं थे परिवार से भी नहीं जन्म लिया था और श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर थे वो संन्यास आश्रम में थे और ब्राह्मण भी थे So the two met at a place just opposite Rajamandri on the other side of the Godavari. Is it Godavari? Yes. yes. In Godavari Godavari. Yeah, right. What's the name of that place? Rajamandri. No, opposite Rajamandri. cohort, cohort. Oh yes. So they met there, and Chaitanya Mahaprabhu met Ramananda right there, cohort, and uh, Lord Chaitanya was putting questions to Ramananda Rai. And Ramananda Rai thought, this is not correct. I should be putting questions to you. So, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर कोर ग्राम में चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से मिलते हैं और वहाँ पर जो है चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से प्रश्न पूछना चालू करते हैं लेकिन रामानंद राय कहते हैं कि ऐसा नहीं मैंने आपको प्रश्न पूछना चाहिए But Chaitanya Mahaprabhu said no. He said, "Kiva vipra kibanasi shudra keminai ye Krishna tatvavet se guru hoy." Chaitanya Mahaprabhu said, "It doesn't matter if you're a learned brahmana or a sudra or, or a, a sannyasi, whatever position you're in in society." It's not important. What is important is that you know the science of Krishna. And if you know the science of Krishna, then you can become the spiritual teacher. चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जी- नहीं नहीं ऐसा नहीं है आप कौन है आपका आश्रम कौन सा है आप सन्यासी है या कोई भी है इस ये मायना नहीं रखता है आप भगवान कृष्ण के बारे में कितना ज्ञान रखते हैं वो मायना रखता है किसी व्यक्ति को गुरु बनाने के लिए महाप्रभु mm, ने रामानंद रॉय इनको प्रेरित किया और भगवान कृष्ण का संदेश बताने के लिए कहा Ramananda Roy knew fully all the aspects of Krishna he could explain everything in wonderful manner और रामानंद राय जो है वो कृष्ण तत्व से अच्छे से अवगत है और उन्होंने संपूर्ण कृष्ण तत्व का जो ज्ञान है वो अच्छे भली भांति तरीके से बताया so he became one of the intimate associates of Chaitanya Mahaprabhu Chaitanya Mahaprabhu discussing topics of Krishna. वो चैतन्य महाप्रभु के एक अंतरंग पार्षद थे और जब जब तक महाप्रभु वहाँ पर थे हर रोज संध्या समय वो मिलते थे और उनकी चर्चा होती थी So we shouldn't feel uh, that because we're in family life that we cannot preach or that we cannot be active in Krishna consciousness. हमें यह नहीं समझना चाहिए कदापि कि मैं मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ तो मैं प्रचार नहीं कर सकता या आध्यात्मिक कार्य नहीं कर सकता There are 12 Mahajans, great authorities in devotional service, and half of them are in family life. Uh, में बारह महाजनों की यादी आती है और उस यादी में जो है जो बड़े भक्तों की यादी है उसमें पचास प्रतिशत से भी अधिक जो है वो गृहस्थ है Yeah, the 12 Mahajans are described by Yamaraj in Srimad Bhagavatam. He describes the authorities as Swayambhu Narada Shambhu, Komar Kapilo Manu, Pralado Janako Bhishmo, Baliya Vayasaki Vayam. He's describing, the, these are the names of the 12 authorities who teach us devotional service. श्रीमद् Bhagavat ke छठे स्कंद mein, Yamraj Swayam, in बारह महाजनों ko, is shlok ke madhyam se, unka naam batate hai, aur wo कहते hai ki, ye adhikrut aur प्रामाणिक व्यक्ति है भग, भगवान की भक्ति का प्रसार करने के लिए So Swambhu Brahma is Grihastha, and then Narada is the Brahmachari, and Shambhu is Grihastha. स्वयंभू जो है वो ब्रह्मा जी है वो गृहस्थ है उसके पश्चात आते हैं नारद मुनि वो ब्रह्मचारी है उसके पश्चात शंभु यानी शिव जी वो भी एक गृहस्थ है Then Kumar, Kapila, Manu. Kumar, Kumar is brahmachari. Kapila is brahmachari. Manu गृहस्थ उसके पश्चात है कुमार कपिलो मनोह तो कुमार जो है वो ब्रह्मचारी है कपिल वो ब्रह्मचारी है और मनु है वो गृहस्थ है प्रहलाद प्रहलादो जनको भीष्मो प्रहलाद गृहस्थ जनक गृहस्थ भीष्म ब्रह्मचारी उसके पश्चात है प्रहलादो जनको भीष्मो तो प्रहलाद और जनक ये जो है वो गृहस्थ है और उसके पश्चात भीष्म है वो अखंड ब्रह्मचारी बाबा महाराज गृहस्थ व्यास की ब्रह्मचारी यमराज गृहस्थ बलिर वैया सखीर वयम तो बलि महाराज वो भी गृहस्थ है वैया सखी वो ब्रह्मचारी है और यमराज uh, स्वयं वो भी गृहस्थ है There's no distinction that because someone's grihastha, they cannot be the authority in preaching Krishna consciousness. ऐसा नहीं है कि कोई गृहस्थ है तो वो एक अधिकारी प्रचार के लिए नहीं बन सकता but want to know the science of किंतु महत्वपूर्ण यह है कि कृष्ण तत्व से अवगत होना चाहिए so very good that all of you are active in this Krishna consciousness movement. ये बहुत ही अच्छा है कि आप कृष्ण भावनामृत आंदोलन में यहाँ पर बहुत सक्रिय तरीके से योगदान दे रहे हैं And the Chaitanya Charitamrita uh, it tells about how the devotees would go, go, every year to Jagannath Puri to meet with Chaitanya Mahaprabhu at the time of Rath Yatra. चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है कि जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहा करते थे तो कई सारे भक्त उन्हें मिलने के लिए रथ यात्रा के दौरान वहां पर जाया करते थे and the devotees would stay there for some considerable time And but before they would leave to come back to Navadvip, they would first of all have darshan with Chaitanya Mahaprabhu. तो ये जो भक्त वहां पर जाते थे वो काफी लंबे समय तक वहां पर जो है वो रहा करते थे और जब निकलने का समय आता था तो वो अंतिम में महाप्रभु का दर्शन लेते थे And people, you know, groups of devotees would come from the different villages in Bengal. Like Shantipur, there would be a group of devotees. Sri Racha, there's a group of devotees. And then Kalinagram, there was also devotees. And they would all come, each group would come to meet with Chaitanya Mahaprabhu. तो बंगाल के विभिन्न भक्तों के विभिन्न ग्रामों के जो भक्त है जैसे श्रीखंड है कुलीन ग्राम है ऐसे अलग अलग ग्रामों के भक्त समूह में महाप्रभु से मिलने के लिए अलग अलग रूप से आया करते थे So Chaitanya Charitamrita describes how the residents of Kalina Gram were led by Satyaraj Khan. And Satyaraj Khan came and met Chaitanya Mahaprabhu and he said to Chaitanya Mahaprabhu, he said, I am a very fallen person, I'm in family life, how can I make spiritual advancement? कुलीन ग्राम के जो भक्त थे उनके नेतृत्व कर रहे थे सत्यराज खान वो एक बार महाप्रभु से मिले और वो कहे कि मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ मैं बहुत पतित हूँ तो आप मैं कुछ कर नहीं सकता आप मुझे कुछ आदेश दीजिए Now, people often talk like this and when they come to our ISKCON center, they will say, well, you know, I'm in family life, I have my family, how can I make advancement? हमारे इस्कॉन मंदिर में वैसे कई सारे लोग आते हो कहते कि मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ और आध्यात्मिक प्रगति कैसे करनी है इसके बारे में अवगत नहीं हो तो कृपया उसके बारे में पूछा पूछा करते हैं So Chaitanya Mahaprabhu gave very good instruction in this case. and he told Satyaraj Khan, he said, you should chant the holy name of Krishna constantly and you should serve the Vaishnava. चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से उन्हें उपदेश दिया कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और वैष्णव की सेवा सतत रूप से करते रहिए एंड देन सचर राजखान after hearing this he asked Chaitanya Mahaprabhu how can I recognize who is a Vaishnava सत्यराज खान फिर प्रश्न पूछते हैं कि मैं कैसे समझ सकता हूँ कि कोई व्यक्ति वैष्णव है Mm. You know, sometimes people, mm, well, we, we're attached to external sim- symptoms, you know, symbols, that- like maybe the kunti mala around the neck, the, and the tilak on the head, and the shaved head, these things, are these just symbols of the Vaishnava? कई बार जो है वो लोग भ्रमित हो जाते हैं कि कितनी बड़ी कंटीमाला पहनी हुई है कितने हेडशेप किया हुआ है कैसे कपड़े धारण किए हैं उससे हम लोग जो है वो उस व्यक्ति को वैष्णव बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं है When people used to come to Srila Prabhupada and say like that, that you know, you know, I can't do all this, I can't wear this dhoti and kurta like what you people wear, I can't have that hairstyle like you people. Can I still be a devotee? Can I still be part of the Krishna conscious movement? इसलिए प्रभु जी के मिलने प्रभुपाद जी को मिलने के लिए कई लोग ऐसे आया करते थे और वो कहते थे कि मैं इस प्रकार से धोती वगैरह नहीं पहन सकता ऐसे कपड़े जैसे आपने धारण किए हैं नहीं कर सकता तो क्या फिर मैं भी भक्त बन सकता हूँ So Srila Prabhupada told one man in the Western, in America, when he asked like this, Prabhupada said, well, devotee can also wear taller, uh, collar and tie. America में एक व्यक्ति को प्रूपा जी इस प्रकार से बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है आप टाई और कॉलर वाला शर्ट भी पहन सकते हैं तो Chaitanya Mahaprabhu how to recognize the Vaishnava Chaitanya Mahaprabhu reply Anyone who chants the holy name one time, he should be considered a Vaishnava. तो चैतन्य महाप्रभु को जब ये प्रश्न पूछा गया कि वैष्णव कौन है तो महाप्रभु इस प्रकार से उत्तर दिए कि जो भी कोई व्यक्ति जिसने एक बार भी भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण किया हुआ है वह वैष्णव है hmm, एक बार भी भगवान का नाम जब कोई व्यक्ति लेता है तो उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाता है. और इस प्रकार से हमें उनका आदर करना चाहिए भक्त कहेंगे and definitely we want to serve them and give them all encouragement to proceed in Krishna consciousness और निश्चित रूप से हमें उनकी सेवा करनी चाहिए और प्रेरणा देनी चाहिए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए and of course doing service and taking part and in doing some activities to help the Krishna consciousness movement is very very powerful and very purifying. इस प्रकार से सेवा करके और कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे लेके जाने के लिए योगदान देना ये बहुत ही शुद्ध करने वाला और एक शक्तिशाली साधन है One of the very nice examples I heard about this was given by one of the most senior members of our society, His Holiness Jaipataka Swami Maharaj. हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के वरिष्ठ सन्यासी जय प्रकाश स्वामी महाराज इन्होंने एक उदाहरण दिया था और वो मुझे अभी भी स्मरण आ रहा है जय प्रकाश स्वामी महाराज today has more than 50,000 disciples. परम पूज्य जयपतक स्वामी महाराज जो है उनके आज पचास हजार से अधिक शिष्य हैं। He's a very powerful and amazing spiritual personality. बहुत ही शक्तिशाली और एक विशेष व्यक्तित्व है वो इस संसार में so he describes how he came to the Krishna consciousness movement Krishna भावनामृत आंदोलन में वो किस प्रकार से आए वो महाराज बताते थे he describes that he was thinking to go to India to find a guru वो बताते हैं कि वो किसी गुरु की खोज में भारत आना चाहते थे and he came to San Francisco and he found out they were having a रात्रि आर्ट फेस्टिवल वो सैन फ्रांसिस्को में गए थे और वहाँ पे उन्होंने देखा कि रथ यात्रा का आयोजन हो रहा था So he went to the address which was on the poster and he found they were building the chariot. वहाँ पर जो पोस्टर उनके हाथ में आया था वहाँ पर पता ढूंढते ढूंढते वो वहाँ पर गए और देखा तो वो जगन्नाथ जी के लिए रथ बना रहे थे And he was just looking at the devotees building the chariot when another devotee came up to him This other devotee was also a very, very wonderful devotee. He was called Jayananda Prabhu. इस प्रकार से महाराज जी जब देख रहे थे रथ का काम काज चल रहा है उसी समय उनको देख रहे थे एक भक्त और वो थे जयानंद प्रभु वो वहाँ पर आए उन्हें मिलने के लिए and and Jayananda asked them, said, "Would you like to help?" जयानंद प्रभु ने उनको पूछा आप मदद करना चाहेंगे And Jayananda says, "Yeah, yeah, I'd like to help." अजय बेटा मानस पे कहेगी जी बिल्कुल करना चाहूंगा मदद you know how to use hammer क्या आप हथौड़े का प्रयोग करना जानते हैं कैसे करना होता है तो उनके पास कुछ खिले और हथौड़ा दिया गया और कहा कि इसे ठोको आप That was the beginning of his devotional service. उनके भक्ति में सेवा का वो प्रारंभ था तो you know just imagine he began hammering nails, and that today he has 50,000 more disciples. तो केवल देखिए उस समय वो केवल रथ में किले ठोक रहे थे हथौड़े से आज उनके पचास हजार से भी ऊपर शिष्य है So what to speak of all of you devotees who are doing so much service for the Krishna consciousness movement. फिर आप लोग जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सेवा कर रहे हैं तो आपके बारे में तो क्या कहना And you're all doing such nice service. Maybe it's making garlands, beautiful garlands. आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं और ये जो हार बनाए हैं पुष्पों के वो भी इतने सुंदर तरीके से कलाकृति से बनाए गए हैं और इस प्रकार से फूलों को सजाकर सज्जा बनाई गई है बहुत अच्छी लग रही है और इस प्रकार से आप खाना बना रहे हैं और उसे अच्छे से परोस भी रहे हैं so sure मुझे तो विश्वास है कि आप लाखों लाखों शिष्य बनाएंगे आगे चलते Hari Bol because Krishna appreciate which you're doing and you know because you're doing service for Krishna Krishna wants क्योंकि आप सेवा करना चाहते हैं इसलिए भगवान भी आपको सेवा करने का सुअवसर प्रदान कर रहे हैं और भगवान आपकी सेवा की जरूर सराहना कर रहे हैं Krishna is a person and he reciprocates with the love of his devotees भगवान एक व्यक्ति है और इस प्रकार से वो व्यक्ति व्यक्तियों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं Krishna hmm. came to Mathura and he met Kamsa's laundryman. भगवान first person he met when he came to Mathura he met with Kamsa's laundry man. भगवान कृष्ण जब मथुरा में पहली बार आए थे तो सर्वप्रथम व्यक्ति जिसे वो मिले वो था कंस का धोबी Krishna had been in Vrindavan, he'd been herding the cows with Balaram, and now Akrura had come to Vrindavan and brought them to Mathura for the meeting with Kamsa. कृष्ण अभी तक केवल जो है वो वृंदावन में खेलते थे गयों को चराते थे अपने बड़े भाई बलराम के साथ और अभी अक्रूर जी उन्हें मथुरा लेके आए थे कंस से मिलने के लिए so before lord Krishna went to meet with Kamsa in the wrestling arena, Krishna first of all had to walk around Mathura. तो कल कंस से मुष्टि युद्ध होने वाला था उससे पहले भगवान मथुरा देखना चाहते थे और थोड़ा शाम को घूम रहे थे Just like if you know you've been living in the countryside in the village all the time, then you come to a city, you know, like Mathura, you want to look around and see the city. जिस प्रकार से आप यदि गांव में रह रहे हैं और अचानक से जब आप शहर में जाते हैं तो आप थोड़ा शहर में घूमने का आपका मन करेगा और आप यहाँ वहाँ देखना चाहेंगे Sometimes, you know, we have a, a community in New York, in America, they have a, a far place called New Vrindavan. And the devotees live there in West Virginia, in the mountains of West Virginia. They live there with the cows in quite a remote region, quite far away from civilization, you could call it. West Virginia America का एक भाग है जहाँ पर एक कम्युनिटी रहती है भक्तों की जिसका नाम है न्यू वृंदावन और वहाँ पर कई भक्त हैं जो खेती करते हैं गायों को चराते हैं और एक प्रमुख शहरों से वो काफ़ी दूर रहने वाला वो एक गांव जैसा वातावरण वाला गांव है So, you know, the, the devotees in New Vrindavan, they're working with the cows every day. इसलिए उरनाम में रहने वाले भक्त हर दिन गायों के साथ जो है वो रहते हैं and they come to visit New York, they come to the temple in New York, they try to bathe and wash all their clothes because they know, you know, when you work with the cows, you smell of cows. और जब उन्हें न्यूयॉर्क जाना होता है न्यूयॉर्क एक बड़ा शहर है और न्यूयॉर्क के मंदिर में जब उन्हें जाना होता है तो वो अपने सारे कपड़े धो डालते हैं अच्छे से क्योंकि उन्हें पता है कि गायों के साथ काम करने से कपड़ों को जो है वो एक प्रकार का गंदा आता है इसलिए वो साफ सुथरे होके न्यूयॉर्क के मंदिर में जाते हैं so the devotees would come from New Vrindavan they come to New York and they really they'd really try hard to wash their clothes to get the smell of the cows but still whenever they come to New York all the devotees will go oh wow from New Vrindavan eh? तभी उन्नंद जब भी भक्त समूह भक्त समूह में से जो भक्त हैं जब न्यूयॉर्क जाते थे तो बिल्कुल कड़ी मेहनत करते थे अपने कपड़ों को अच्छे से धोए ताकि गंध नहीं आए लेकिन जब वो जाते थे न्यूयॉर्क में और कपड़ों से गंध आती नहीं थी तब भक्त जो उनके गंध से समझ जाते थे और बोलते थे अच्छा आप न्यू वृंदावन से आए हो क्या वो वो कुछ दुर्गंध नहीं होता है, लेकिन गायों का सुगंध रहता है, तो वो सुगंध लिया जा सकता है अच्छे से. So Krishna बावर आम came from Vrindavan to Mathura, and you know Nanda Maharaj had nine lakh cows. और कृष्ण और बलराम जो है वो अभी आप कल्पना कीजिए वो वो वृंदावन गांव से आ रहे थे और नंद महाराज की जो है वो नौ लाख गैया थी And uh, you know the people in the village they don't get the same things which people in the city like Mathura were having. The King Kamsa had a lot of nice cloth, beautiful silks, all nice colors. And Krishna and Balaram had just come from Vrindavan. And they were in the simple dress of the cowherd boys. तो हमें पता है कि गांव में जो है वो शहर जैसी सुविधाएं नहीं मिलती है लेकिन जो मथुरा में जो शहर था वहाँ पर कंस और उनके सारे जो पार्षद लोग थे वो सारे रेशमी वस्त्र अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे और भगवान कृष्ण जो है वो उन्हें उस प्रकार के अच्छे वस्त्र नहीं थे क्योंकि वो गांव से आ रहे थे So Lord Krishna saw this nice cloth and he said to Kamsa, Dolby. He said to him, you know, why don't you give me some of that cloth? This looks really nice cloth. Can I have some cloth? और जब भगवान कृष्ण पहली बार उस कंस के धोबी से मिले तो धोबी से उन्होंने पूछा कि इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र आपके पास है क्या आप मुझे कुछ देंगे But Kamsa's Dobby said, Oh, don't you be so cheeky, young boy. King Kamsa will have you punished. You talk like this. Hey, छोटे बच्चे ऐसी ऐसा ऐसी दुर्दा ऐसी ऐसी गलती मत करो कम आपसे जो है वो गुस्सा हो जाएंगे So, so Krishna was he was not very pleased, you know. Although he somehow he could meet with Lord Krishna, didn't want to give any cloth to Krishna. लेकिन वो जो धोबी था वो भगवान कृष्ण को कुछ देना नहीं चाहता था और भगवान को निश्चित रूप से ये अच्छा नहीं लगा He said actually that Dobi, he also he he, he was uh, not a very nice person. He had also done some bad things in Ram Lila, in the pastimes of Lord Rama. तो जब भगवान कृष्ण उस धोबी से मिल रहे थे तो उन्हें धोबी का स्वभाव और धोबी स्वयं अच्छा नहीं लगा क्योंकि रामचंद्र के अवतार में जब भगवान आए थे तब देख रहे थे भगवान की वो धोबी भी जो है वो इतना अच्छा नहीं था उस समय भी He was a barber who was chastising his wife that Lord Rama may take Sita back after she's been taken by another man, but I'm not taking you back, he said to his wife. तो वही धोबी जब रामचंद्र जी के यहाँ पर था तब उसकी पत्नी कहीं कहाँ पर गई थी तो वो अपनी पत्नी को वापस नहीं ले रहा था घर में वो कहा कि रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को वापस लिया होगा लेकिन मैं तुम्हें वापस नहीं लूंगा so that nasty barber he became Kamsa's dobi in the next life वही व्यक्ति जो रामलीला में इस प्रकार से अपराध किया था वही व्यक्ति अभी जो है वो कंस लीला कंस के साथ में कृष्ण लीला में जो है वो धोबी बन के आया था और भगवान कृष्ण जो मांग रहे थे उन्हें वस्त्र नहीं देना चाहता था वो But then Lord Krishna went to see Sudama, the florist. Now Sudama was a humble florist making flower garlands. And when Lord Krishna and Lord Balaram came there, Sudama the florist was very happy to decorate Krishna and Balaram in flower garlands. और ऐसे ही जब भगवान कृष्ण और बलराम जी जब आगे जाते हैं तो मालाकार एक सुदामा नाम का व्यक्ति था और उसका धंधा था कि वो बहुत सुंदर तरीके से माला बनाया करता था और भगवान कृष्ण ने बिना मांगे उन्होंने अपनी मालाओं से जो है वो बलराम और कृष्ण इनका जो है वो श्रृंगार किया अपनी मालाओं के माध्यम से So Lord Krishna blessed Sudama that he would he would have no problems in his life And in this next life he would go back to God. भगवान कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके जीवन में जो है वो कुछ समस्या नहीं आएगी और वो अगले जीवन में जो है वो भगवत धाम में चला जाएगा so just by doing service for Krishna one gets the ultimate benefit one gets freed from birth and death भगवान कृष्ण की इस प्रकार से सेवा करने से एक बहुत बड़ा लाभ हमें मिलता है और वो सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से छूट के भगवान के धाम में जा सकते हैं so, we encourage all of you, you continue to do more and more service. तो हमें हम आपको प्रेरित करना चाहते हैं कि इस प्रकार से आप अच्छी से अच्छी ज्यादा से ज्यादा सेवाएं करते रहें And the more we have the mood to be the servant of Krishna, then the more we're qualified to go back into the spiritual world. और जितना हम अपने आप को भगवान का सेवक के रूप में प्रस्तुत करेंगे उतना हम अधिकारी बन जाते हैं भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए Because there's more than the spiritual world. Everyone who's living there in the spiritual world is thinking themselves to be a servant. And Krishna is the master and they're the servant. और आध्यात्मिक संसार में रहने वाले हर एक व्यक्ति का यही भाव होता है कि मैं सेवक हूँ तुच्छ और भगवान जो है वो परम नियंत्रक के रूप में यहाँ पर है Now people may feel, oh, well, I've always been the servant, you know, some in material world. Sometimes people think this idea, have to be the servant. Why don't I get to be the master? इस भौतिक संसार में विरोध विरोध ही चित्र दिखाई देता है कि हमें लगता है कि अरे मैं क्यों सेवा करूं मैं क्या सेवक हूं क्या मैं क्यों नहीं किसी का मालिक बनना चाहिए Why I am always just a servant, I want to be the master, I want to be the supreme. मैं हर बार सेवक के रूप में क्यों ही हमेशा अपने आप को प्रस्तुत करूं? मैं भी मालिक बनना चाहूंगा और मैं मालिक बनूंगा. But we have to understand there's more pleasure in serving than in being the master. लेकिन हमें समझना चाहिए कि सेवक के रूप में हमें ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है जितनी मालिक के रूप में नहीं हो सकती. The greatest pleasure comes in giving service to Krishna. सबसे अधिक आनंद की प्राप्ति होती है जब हम भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करने का प्रयास करते हैं and that is why lord Krishna himself comes और उसी As an devotee in his next incarnation, Krishna comes as Chaitanya Mahaprabhu. इसलिए इसलिए भगवान कृष्ण जो है वो अवतरित होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक भक्त अवतार के रूप में वो अवतरित होते हैं hmm. People think, oh, I'm always a servant. Oh, I'm I'm being exploited. I'm being cheated. लोग सोचते हैं कि अरे मैं तो सेवक हूँ मेरा शोषण हो रहा है मुझे फंसाया जा रहा है but we should understand that in the spiritual world to be the servant is the highest position लेकिन हमें समझना चाहिए कि आध्यात्मिक संसार में जो सेवक का जो पद है वो सबसे ऊंचा पद है what is the lowest position in the material world is the highest position in the spiritual world भौतिक संसार में जो सबसे निचला निम्न पद है वो आध्यात्मिक आध्यात्मिक संसार में सबसे ऊंचा पद माना जाता है So, our Krishna consciousness society is preparing all of us that one day we can also go back to the spiritual world. हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमें तैयार कर रहा है जिसके माध्यम से हम एक दिन आध्यात्मिक संसार में प्रवेश कर सकें We practice serving here and then we go on to serve there. हम यहाँ पर सेवा करने का अभ्यास करते हैं ताकि वहाँ पर जाके हम अच्छे से सेवा प्रदान कर पाए in this life time we serve Krishna और चैतन्य महाप्रभु लॉर्ड जगन्नाथ फॉर्म यहाँ पर इस भौतिक संसार में हम जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा गौर निताय ऐसे विग्रहों की सेवा करते हैं and then when we give up this body, we go to the spiritual world and we serve Lord Chaitanya and Lord Jagannath in the spiritual world. और जब हम ये शरीर त्याग कर देते हैं उसके पश्चात हम वही जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा और गौरिका की सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं. So we're practicing here for entering into the spiritual world. तो यहाँ पर भौतिक संसार में हमारा जो अभ्यास चल रहा है ताकि हम लोग वहाँ पर आध्यात्मिक संसार में अच्छे से सेवा कर पाए Just like one may be engaged in serving, uh, and one may be engaged in some kind of uh, service in, in, in, a, in a royal palace. जैसे जैसे कोई बड़े महल में जो है वो सेवा कर रहा है समझो So you would not be immediately given the opportunity to go and serve the king or the queen. तो बड़े बड़े घर में सेवा करने से उसे कभी बड़े राजा के यहाँ पे सेवा का मौका नहीं दिया जाएगा First you will practice and you train by serving lesser people. पहले उन्हें जो है वो छोटे छोटे लोगों के यहाँ पे सेवा करने का अभ्यास कराया जाएगा And when we become more expert and more qualified, then we're given greater responsibility. तो जब वो निपुण और पात्र बन जाएंगे, तब उन्हें बड़ा उत्तरदायित्व दिया जा सकता है And we come to serve the king and the queen. और फिर वो राजा और रानी की सेवा करने के लिए पात्र और योग्य बन सकता है In the same way we practice serving Krishna here. बिल्कुल उसी प्रकार से हम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की सेवा का अभ्यास कर रहे हैं We serve Krishna in His deity form. We serve Krishna in His holy name. भगवान कृष्ण को हम यहाँ पर विग्रहों के रूप में और उनके नाम के रूप में अभी हम लोग सेवा प्रदान कर रहे हैं And when we leave this body, we go to the spiritual world and we directly serve और ये भौतिक शरीर जब हम त्याग कर देंगे तो आध्यात्मिक संसार में हम लोग प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर पाएंगे so ये सब जो है वो हमारी तैयारी है और प्रशिक्षण है So we encourage all of you, please continue this nice service which you are all doing. तो आप जो भी सेवाएं कर रहे हैं हम प्रेरित करना चाहेंगे कि आप उन सेवाओं को जारी रखिए और और अच्छे से अच्छे करते रहिए अभ्यास के रूप में Don't ever consider it to be a waste of time. इसलिए कभी समय को व्यर्थ गवाना ऐसे नहीं मानिए The benefit you're getting is all going into your spiritual bank account. जो भी आप सेवाएं प्रदान कर रहे हैं उनका आपका आध्यात्मिक बैंक अकाउंट में जो है वो उसका लाभ जमा होते जा रहा है Your material bank account's finished with the body. जब आपका देह त्याग हो जाएगा उसी समय आपका भौतिक बैंक अकाउंट चला जाएगा your material bank account's always diminishing, right? It's always less, the money is less and less. The भौतिक bank account jo hota hai, usme paisa kam kam kam hote jata hai. But you do save up for Krishna, your spiritual bank account's increasing more लेकिन more. जब आप भगवान के लिए सेवा प्रदान करते हैं तो आपका आध्यात्मिक बैंक अकाउंट जो है वो बढ़ता बढ़ता बढ़ता जाता है So if you have a good spiritual bank account, will take you back to Godhead. जिसका अधिक आध्यात्मिक बैंक अकाउंट बैलेंस होगा उसे आध्यात्मिक संसार में प्रवेश दिया जाएगा and you get the greatest you get a big deposit every time you do service for Krishna और जब भी आप भगवान कृष्ण के लिए सेवा कर रहे हैं तो उस बैंक आध्यात्मिक बैंक अकाउंट में बड़ा डिपॉजिट हो रहा है serving Krishna and serving Krishna's devotees भगवान कृष्ण की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा इसके माध्यम से हम डिपॉजिट कर सकते हैं whatever you said to the devotees the devotees accepted and offered to krishna जो भी हम भक्तों की सेवा करते हैं भक्त उसका स्वीकार करते हैं और उसे भगवान कृष्ण को अर्पित कर देते हैं we would offer to prabhupada prabhupada would offer to his guru his guru would offer and this way we go through parampara and go to krishna हम प्रभुपाद जी को कुछ अर्पण करते हैं प्रभुपाद जी उनके गुरु सरस्वती ठाकुर इनको अर्पण करते हैं उनके गुरु उनके गुरु को अर्पण करते हैं इस प्रकार से परंपरा के माध्यम से हमारी सेवा भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच जाती है Whatever we are offering to Krishna is for our eternal benefit. जो भी हम भगवान कृष्ण को अर्पण करते हैं वो हमारे शाश्वत लाभ के लिए है So you please all of you nice devotees you please continue in this wonderful service Try to always think how to do service, how to please Krishna. प्रिय भक्तों आप हमेशा जो अच्छी सेवा प्रदान कर रहे हैं आप अच्छे से ऐसे ही सेवा करते रहिए और आपकी सोच यही होनी चाहिए कि मैं और अच्छी सेवा कैसे कर पाऊँ This way your life will be successful. इस प्रकार से आपका जीवन जो है वो सफल हो सकता है But what do you profit if you gain the whole world materially? Oh. You may become very rich man, you may be very famous in this life. What do you profit at the end of life? भौतिक जगत में आपको कुछ बड़ा लाभ भी प्राप्त हो गया तो आप बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे आपके पास बहुत धन संपत्ति हो जाएंगे लेकिन आखिर में आपने क्या प्राप्त किया There's a saying, the, the, the, the astrologer came to the house, to the, the, he came to the village. So different people wanted to know from the astrologer about their future. जैसे एक गांव में एक ज्योतिष आया था और उस ज्योतिष के पास सारे लोग जाते हैं अपना भविष्य के बारे में जानने के लिए So first was that the, the, the king's son. So the astrologer met the king's son. He told the king's son, Rajaputra Charanjiva, that better you don't die. तो राजा के पुत्र सर्वप्रथम उस ज्योतिष से मिले तो ज्योतिष ने उन्हें कहा कि राजपुत्र चिरंजीवी भव कि हे राजा के पुत्र आप लंबे समय के लिए जीवित रहो मरो मत And then next came the sadhu, the, the rishi who was living in the forest. He also was living in the forest with his son. And so he, the rishi wanted to know about his son. The astrologer said, uh, Rajaputra Charanjiva Majiva Rishi Putraka, Rishi son, may your death come soon. तो ऐसे ही प्रकार से जंगल में रहने वाले एक ऋषि अपने पुत्र के साथ रहा करते थे वो इस ज्योतिष के पास आए और ज्योतिष ने ज्योतिष ने जो है वो उस ऋषि के पुत्र के कहा कि हे ज्योतिषी के पुत्र आप जियो मत मर जाओ And then the devotees came with his son and said, Jivava Marava Sadhu. They said, for the sadhu, for the devotee, doesn't matter if you live or die. that's all a lot of nonsense. and A wild life, very happy, easy-go-lucky person, doing a lot of sinful things. So better he doesn't die. तो राजा का जो पुत्र था वो इस प्रकार से अलग अलग कार्य कर रहा था इसलिए राजा के पुत्र को उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि आप मरो मत Why? Because when he dies, he'll go to hell. क्योंकि आप मर जाएंगे तो क्योंकि इस प्रकार से गलत कार्य में वो लगा था कि जंगलों में प्राणियों की हिंसा कर हिंस, हत्या करना इस प्रकार से इसलिए वो जो मर जाता है तो नर्क में चला जाएगा इसलिए मत मरो ऐसा आशीर्वाद दिया था and the rishi son he is living in the forest they eat some you know they don't have any big fish then they just eat some wild vegetables they get some wild potatoes they eat some wild, some grass. They, they don't have any very opulent food, living very simply. He's doing great tapasya. So he said, may your death come soon because you're doing so much tapasya. Next life you will get the benefit of all that tapasya. तो जो ऋषि के पुत्र थे वो बिल्कुल तपस्वी जीवन जीते थे वो रोटी सूखी साग सब्जियां खाते थे बिल्कुल कभी भी जो है वो इस प्रकार से अ, उत्तम भोजन नहीं किया करते थे तो इसलिए ज्योतिष ने कहा कि आप इतनी तपस्या कर रहे हैं तो आप मर जाइए क्योंकि मरने के उपरांत जो है वो आपको ऊपर वाला सदगति वाला अच्छा जीवन मिल सकता है And for the devotee, doesn't matter if they live or if they die. When they live, they, they chant and dance and they eat prasadam and they have a good time. And when they die, they'll go on and serve Krishna some other place. और जो भक्त होते हैं उसका पुत्र जो है वो मरे या जिए कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब वो जीवित है तो वो प्रसाद दे रहा है कीर्तन कर रहा है नृत्य कर रहा है और आनंदित जीवन व्यतीत कर रहा है और वो मर भी जाएगा तो वो इसी प्रकार से भगवान की सेवा में वही कार्य करता रहेगा but for the butcher don't live and don't और जब खाटी के उसको पुत्र को ने आशीर्वाद दिया था कि आप जोए भी मत और मरो भी मत क्योंकि जीवित रहते हुए भी आप नरक में हो और मरने के उपरांत भी आप नरक में जाएंगे So who's in the best position? तो चार में से कौन अच्छा अच्छे स्थिति में है And you want to be the king's son or the rishi's son or the, the butcher's son? No, the devotees, the devotees are the most fortunate. तो आप राजपुत्र बनना चाहेंगे, ऋषि पुत्र बनना चाहेंगे, घटित पुत्र बनना चाहेंगे या भक्त पुत्र बनना चाहेंगे? तो ये चारों में भक्त का जो पुत्र है, वो सबसे ऊपर वाली अच्छी स्थिति में है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शुभ की भक्ति धुन भक्ति विघ्न विनाश नरसिंह स्वामी महाराज की किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं प्रभु जी का प्रश्न है कि महाराज जी आप चाइना में प्रचार करते हैं और चाइना जो जो है वो इस प्रकार से नहीं प्रदेश है और वहाँ पर जो है प्रचार करना बिल्कुल कठिन है तो आप वहाँ पर कैसे प्रचार कार्य करते हैं We were preaching in discreet manner. When I go to China I don't wear this dress I wear ordinary dress China में जो है हम लोग जो है वो छिपे छिपे तरीके से प्रकार कर, प्रचार करते हैं मैं ये इस प्रकार से घेरे हुए वस्त्र वहाँ पर नहीं प्रदान करता मैं दूसरे दूसरे वस्त्र पहनता हूँ वहाँ पर प्रीचिंग अंडर हम लोग जो है वो वहाँ पर ढक कर प्रचार करते हैं तो we छिप कर प्रचार करते don't want to create any disturbances तो वहाँ पर जो है वो कुछ व्यक्ति हम लोग नहीं डालना चाहते हैं सरकारी इसमें if we create disturbance so throws out वहाँ पर यदि कोई व्यक्ति आता है तो उसे बाहर फेंका जाता है तो वो हमें वहाँ पर नहीं रखेंगे इसलिए हमें इस प्रकार से छिपकर प्रचार करना होता है चाइना लेकिन चाइना वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं And Prabhupada said, devotees of Krishna are everywhere. They're waiting for us to come there, to find them. प्रभुपाद जी कहा करते थे कि भगवान कृष्ण के भक्त तो सब जगह है वो चाहते हैं कि हम वहाँ पर जाएं और उनको And So we do find that there are two people who are very serious about spiritual life. तो हमें ऐसे जो कुछ उत्सुक लोग होते हैं जो भगवान कृष्ण के बारे में प्रचार करना चाहते हैं उन्हें ढूंढना चाहिए और वहाँ पर जाकर प्रचार करना चाहिए And they're happy to take to Krishna consciousness. और कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करने के लिए वो सदैव तत्पर है और पालन करके आनंदी भी है बहुत संख्या में तो नहीं है लेकिन कुछ मात्रा में भक्त वहां पर है One moon is better than many stars, right? एक चंद्र जो है वो हजारों लाखों तारों तारकाओं से अधिक प्रभावशाली शक्तिशाली होता है So if we just get one or two pure devotees, they can change the whole face of the world. एक और दो शुद्ध भक्त है तो वो संपूर्ण जगत का चेहरा मोहरा बदल सकते हैं But everywhere there are devotees, wherever you go. Africa, Russia, South America. Why not China? तो आप कहाँ पर भी जाएंगे तो आपको भक्त मिलते हैं जैसे अफ्रीका में जाओ नॉर्थ अमेरिका में जाओ कहाँ पर भी जाएंगे तो भक्त मिलते हैं तो चाइना में क्यों नहीं मिलेंगे वहाँ पर भी भक्त है They also have a ancient culture. वहाँ पर भी जो है वो उनका परंपरागत आया हुआ संस्कृति है So they चाइना से थे जो अलग अलग राजाएं राजाएं थे उनके राज्य थे भारतवर्ष में तो उस प्रकार से China is you know modern creation different kings different rulers China तो है वो तो अभी का आविष्कार किया गया एक शहर पुरातन संस्कृति में हम देखते हैं कि अलग अलग राजा थे और उनके अलग अलग प्रांत थे उस समय का वो प्रांत था एक So long ago, there was one person came to India and he brought the Buddhist teachings to China. एक भारत का ही व्यक्ति था जो बुद्धिस्ट बुद्धवाद को जो है वो चाइना में लेके गया So we are bringing the Vedic teachings to China. तो हम जो है वो हमारी विधिक शिक्षाओं को चाइना में लेके जा रहे हैं When I, I was in one temple in Beijing, they, they do have a few very ancient temples still there in China. तो महाराज जी बता रहे कि वो एक बार बीजिंग जो कि चाइना की राजधानी है वहाँ पर थे तो वहाँ पर भी कई सारे जो है वो मंदिर है वास्तव में So I was in one Buddhist temple and somehow they had a Bhagavad Gita which had been printed from 1949. तो मैं जब बुद्धिस्ट मंदिर में एक बार वहाँ पर गया था तो उनके पास एक भगवत गीता थी जो उन्नीस में जो है वो प्रकाशित की गई थी But nobody, when I took it and showed it to other devotees, nobody could understand it. लेकिन मैंने जब उसे खोला और दूसरे भक्तों को दिया तो कोई उसे समझ नहीं पाया So Prabhupada's books are very important. Prabhupada's books are something which people can understand. लेकिन प्रभुपाद जी जो प्रभुपाद जी की किताबें जो है वो महत्वपूर्ण है ताकि लोग उन्हें जो है वो समझ सकते हैं Other people, they write books or they, they have these books. Nobody can understand them. What does it mean? Nobody knows. दूसरे लोग जो है वो इस प्रकार से किताबें लिखते हैं कोई उन्हें समझ भी नहीं पाता और उन्हें भी लिखने वालों को पता नहीं होता कि क्या लिख रहे हैं But Prabhupada so kindly translated everything and put it into a language which could be easily understood. प्रभुपाद ने कृपावश अपनी किताबों को लिखा है ताकि सामान्य जन भी उन्हें समझ सकते हैं अच्छी तरीके से And our devotees have been translating into different languages of the world. और हमारे जो भक्त हैं वो विश्व की विभिन्न भाषाओं में प्रभुपाद जी की किताबों का भाषांतर कर रहे हैं So we find you know, Chinese books generally they can be understood. the, Ch the Chinese books which we publish are Hindustan. और हम जो चाइना चाइनीज भाषा में प्रभुपा जी की किताबों को प्रकाशित करते हैं तो वो समझने योग्य है And people get the books and they're very impressed. They're really, they think very wonderful. और लोग जब ये किताबों को प्राप्त करते हैं तो वो प्रभावित हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं कि कितने अच्छी किताबें हैं. In China, everyone has a library in their home. China में हर एक घर में जो है वो उनका पुस्तकालय छोटा सा होता है लाइब्रेरी होता है पीपल लाइक टू रीड वहाँ पर लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है so we are giving the books which are worth reading हम हम उन्हें उन किताबों को दे रहे हैं जो वास्तव में पढ़ने लायक है So Prabhupada said, you just distribute my books, they will create the field for the preaching. प्रभा जी ने कहा कि आप केवल मेरी किताबों का वितरण करो वो एक क्षेत्र का निर्माण करेंगे जहां पर प्रचार किया जा सकता है ओके एनी अदर क्वेश्चन और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं